du mal, le mal partout et tout le temps. Mais touchez pas les enfants. Pas les enfants. Allez donc poser des bombes dans tous les coins du monde. Faire sauter les bons, retomber les méchants. Mais touchez pas les enfants. Pas les enfants. enfants. Et vous les marchands de vie, trafiquants de sévices, frères humains restés entre adultes indécents, mais touchez pas les enfants. Pas les enfants. Rendez la faucheuse d'âme à tous les fous qui la donnent, des hommes touchez pas les enfants, pas les enfants. Oh, touchez pas les enfants. Oh, touchez pas les enfants. Oh. pas les enfants, pas les enfants.